sin de mierda, todo lo que valgo, muy pura de espanto Pero lloro y sangro, micros en el cuarto para no Paranoico, bradicárdico, con microinfartos O si todos estamos quemados como los tagos Un tago vivo, las noches en bosque, las mañanas en el río Para Laura y para Dani, para mi equipo y mi mamá Nada no les faltará de nada, prometido Que se cuiden de lo malo de este lado De la envidia y falsedades De los pasos bidireccionales de este sitio Que caminen callados y listos Que esta vida les trate bonito Ha ha ha ha!